Bueno, eh, a ver, mm, la, comunidad internacional y la Unión Europea es fundamental en esto. No va a hacer nada hasta que se proclame la independencia. Esto es evidente, además sería muy, muy estúpido por su parte. ¿no? Eh, hasta el día que el Parlamento de Cataluña proclame la independencia, nadie va a decir nada. Lo que hay es muchos señales. Eh, la diplomacia se expresa muchas veces en gestos y se están acumulando los gestos. Las palabras de David Cameron la semana pasada, hecho de que, por ejemplo, en el mismo día se inaugure una exposición sobre la lengua catalana en el Parlamento Europeo y estén presentes todos los grupos del Parlamento al más alto nivel, incluido el presidente, y, a y cuatro horas después se haga un acto de la marca España y no acuda nadie que no sea español, por ejemplo. Por ejemplo, que el presidente más vaya a Bruselas y reciban tres comisarios cuando es rarísimo que partido uno. En fin, hay, muchos gestos ya que indican que Europa está, yo creo que está más cansada de España que expectante con Cataluña, pero bueno, en cualquier caso eh, nos vale. Yo creo que mm, en el momento en que se produzca, digamos, el choque de trenes en el sentido de que la legalidad española ya no, ya no para más, mm, bueno, eh, me parece que Europa lo que tiene, lo que ha es un poco insistir en que es imposible eh, la posición española decir no al referéndum de ninguna manera. Eh, el problema vendrá luego, eh, porque yo creo que habrá referéndum, será un voto masivo a favor de la independencia y tal vez luego Europa intente, digamos, una especie de negociación España-Cataluña que, que, que, quede a medio camino, que no sea una independencia total, que sea alguna cosa rara. Me parece que nos tenemos que empezar a preparar para, para resistir la presión europea después.